Good morning mga Friendster. Sa araw nito, meron tayong mga mathematical trick na ibibigay ko sa inyo. Sana makatulong ito sa inyo mga Friendster. Nakikita nyo ba yung number dyan sa harapan ng screen nyo? Ang tanong, masasagot nyo ba yan in 3 seconds? Di ba hindi? Kasi kailangan nyo ng calculator para masagot nyo yan. Pero dahil sa technique na to, masasagot nyo yan in just 3 seconds. Ganito yan. Fifty-six times fifty-four is equal to 1324. Then sagot ka agad. Wala kahit walang calculator. Ngayon, tuturo ko sa inyo ang technique kung paano nyo mga sasagot yan in just 3 seconds. Ganito yan. don't buy them. So once we sorted the numbers, 5 is 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, about 6. Then multiply 6 times 5 is 30. Ngayon itong 24, galing yan dito. So 6 times 4. 6 times 4 is dito. Ang mabilis ha. 67 times 63 is equal to no. 42 21. Ba, bilis? Check nyo sa calculator. Punta kayo sa calculator nyo. Check nyo kung tama yung 67 times 63. 67 multiplied by 63 4221 di ba? Correct? Ngayon, ito namang susunod. 49 times 41 is 29. 9. So, isusulat nyo 09. Pag 9 lang, dapat dalawang digit eh. Diba? 21, 24. Dapat ito, 9. 09. Kaya lalagyan nyo na 0. Check natin ulit sa calculator. Kung anong tamang sagot natin. 49 times 41 2009 naman susunod. Ang sagot natin is 12, 16. Diba? Ang dali. 12, 16. Check again sa calculator. Checkin niya sa calculator. Ako chinecheck ko dito. 12, para walang yan, times sixteen. Mali pala, hindi 2016. Sorry, sorry. 38 times 32. is 1216. Ito ngayon, yung panghuli, is 1, three two twenty four sige pakicheck na sa calculator kung tama yan di ba napakabilis natin wala pang 3 seconds nasasagot na natin 1, 1, 4. multiply by 1, 1, 6. is equal to 1, 3, 2, 2, 4. Wow! Amazing! Diba? parang magic. Nasasagot natin kahit malalaking number. Pero mayroon niyang dalawang kondisyon. Hindi lahat ng bagay magagamit mo itong technique na ito. May dalawang kondisyon. Ito, ito yung mga kondisyon. Ha? Burahin muna natin ito. Ito yung mga condition nito. Yung 5, dapat yung multiplier niya 5 din ang umpisa. 6, 6 din. 4, 4 din. 3, din. 11, 11 din. Dapat yan the same. Ayan ang unang kondisyon. Ngayon, ang pangalawang kondisyon, yung 4, ay, ah, I mean 6, tsaka yung 4. Dapat pag pinag-add nyo, 10. Tingnan nyo lahat 10. 7, 3. Diba? 10 yan. 9 plus 1, 10. 8 plus 2, 10. 4 plus 6, 10. Kaya dapat 10 yung sum ng dalawang number. Pag hindi 10, hindi mo magagamit tong technique na to. Hindi naman, bibigyan ko kayo ng halimbawa. natin. Buloy natin to. So. Mag-example tayo. Ha? 47 times 44. 27 times 44. Anong answer? Kung susundin natin yung technique, dapat is 20, 28. Pag sinunod natin yung technique, 20, 28. Pero checkin nyo sa calculator kung tama yung sagot. 47 multiply by 44 is equal to 2068. Hindi 2028. Kaya ito wrong. Bakit? Kasi yung sum ng 7 plus 4 is not 10. Kaya hindi nyo magagamit tong technique na to. Dapat puro 10 yung second digit nila, yung unit, dapat 10. Pag hindi 10, hindi magiging tama ang inyong sagot. That is 2028. Tinan mo, checkin natin ha. 2028. Ang sagot natin ay 2028. Pero ang dapat na sagot ay 2020. Ang dapat na sagot ay 2068. Kaya dapat ang tamang sagot, hindi yung 2028. O mga Friendster, natutunan nyo rin ang mga konting trick, mathematical trick. Sana may matutunan kayo at may natutunan kayo. Ngayon, may, siguro sa mga susunod kong video, may mga iba pang trick. Kaya hanggang ngayon na lang, hanggang dito na lang. At uh, Good morning sa inyong lahat dyan. Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Thank you and God bless us all. Bye-bye.